thank you Gatza hortzirik Noiz baigo zu eritzirik Erioak uste gabe doloreski egotzirik osaturik onak eta ondrak bertan munduak edekirik plazerak azken ontzekabe Txeko zila, txekin dit, gara. Anima, tu sangue Josafaten baturen gara judizion elkarrekin. Bitarte hori da.